E, txosten honetan, hemen gaur e, unai oalderi eman diogun txosten honetan, bizikidetza demokratikoaren eraikuntza nafarroan, aukerak eta zailtasunak lemapean, itzorduak zikloaren barruan egin genuen jardunaldiar, jardunaldiaren ondorio nagusia jaso ditugu. Irabazle galtzaileen logiketan dauden sektoren aurrean, adigara hau egiten eta jakinik E, horietako batzuk oso oso boteretsua direla Nafarroan. Jakina da foro sozialak gataskaren konponbide integrala lortzeko hiru korapilo identifikatu dituela. Batetik, biktima guztiek egia, justizia eta reparazioareko duten eskubidea eta oraindik existitzen diren diskriminazio egoerekin amaitzea. Bestetik, salbuespeneko espetxe, espetxe politikaren amaiera eta hirugarrenez, memoria kritiko inklusibo bat eraikitzea. Hiru korapilo horiek askatzeak bizikidetza demokratikoaren eraikuntzari ekiteko oinarriak bultzatzeko aukera emango eh, emango dugu. Nafarroko gobernuaren bizikidetzarako plan estrategikoa. Gure ustez, hain beharrezkoak diren adostasun politiko horiei erantzutea da plan horren arrakastaren gakoa. Bestalde, biktimi dagokionez, 2008 garren urtean presoen arreraren hauzia behin betiko izteko beharrezko baldintzak sortu ditugu. Orain, beste biktima batzue jasaten dituzten diskriminazio egoerak gainditzeko pauso erabakigarriak eman behar dira. Estatuen biktimaz ari gara inzuzen ere. Azkenik, memoria kritiko inklusibari dagokionez, kontakizunaren batalla delakoa edorrela izendatu den eh, horretan, gure ustez, pantalla pasatu, pasatu behar da. Egungo krispazioaren espaziotik, beste estenatoki lasaiago, eraikitzaileago. E, eta batez ere, erabakiar, erabakia garriago batera, pasatzeko garaia dela. Gertatutakoa ez errepikatzeko oinarriak ezarri behar direla, eta bestetik horretarako belaunaldi berriei e, bakearen kultura transmititu behar zaiela. Galdera bat luztatu nahi dugu, zer eri da transmititzen belaunaldi berriei gai honetan? eta erantzuna. Krispazioa, hitz egiteko eta irtenbideak aurkitzeko ezintasuna. Egoera hori aldatzeko, Ego Afrikan edo eta Irlandan edo hainbesteko arrakasta izan duten ustekabean topo dialogos improbables ditzen direna, tresna ere nahi du foro sozialak hemen ere. Korapile hori askatzeko urtean zehar eztabaidarako gune publiko eta pribatuak sortuko ditugu. Gaur, formalki eskatu nahi diegu parlamentuko talde guztiei, eh, aukera honetaz baliatu daitezela. Elkarrizketarako agertoki berri hau, Nafarroko gizarte zibilarekin batera ko eraikitzeko. Nafarroko gizarte zibilaren gehiengoak elkarrizketaren alde egiten du. Arazoak konpontzeko tresna bakar gisa eta bizikidetza demokratikoaren berme gisa.